Devada, don't hit children, don't hit children, chặt can lên vào. खाता ना बा खाता में तब तो कोहे खाता तो तो दही चूड़ा चाटा ना बा दही चूड़ा चाटा ना बा दही चूड़ा चाटा ना बा देवारा लाई चाटा ना बिना नहले दही चूरा लेके रहता हमारा गहरी पतंग न उड़ावे कतही न जाए बैठो बा पसहरी बैठल बा पसहरी बिना नहले दही चूरा लेके रहता हमारा या गहरी पतंग ना उड़ावे ही ना जाए बैठल बा गोर तसहारी हपी अहिले बधैले जाता ना बा हपी अहिले बधैले जाता ना बा देवारा दही चूरा जाता ना बा सेवारा दही चूड़ा चाटाना बा खाताबे तब कहे खाटाना बा खाताबे तब कहे खाटाना बा देवारा लाई चाटाना बा देवारा दही चूड़ा चाटाना बा देवारा दही चूड़ा दही चूड़ा चाटाना बा हम कही रह बानी तहंग हो राम रवि रंजन करत गजन नाही उड़ावे पतंग हो नाही उड़ावे पतंग हे हो जाइतर यहरून का हम कही बानी तहंग हो रामू चंदन करता कजन नहीं उड़ावे पतहंग हो हलू तन साधु पटनबा लू तन साधु पटनबा देवरा दही चूरा चटनबा देवरा लहाई चटनबा खाता देवारा दही चूरा चाटा ना बा देवारा दही चूरा चाटा ना बा मामा कमला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार सतिया करात में बउआ गरात माल लाई देखा के बिया का छत के ऊपरिया जाके उठा के देखी के हम के कुट कुट ताके हम से जा सकरात में बउआ गरात

सकरात में बउआ गरा माल लाई देखा के बिया खा सकरात में बउआ गरा देखा के बिया गम में डूबा के राइटर सोनू के रखले रहे झूरा के अब का होई प्यार जता के रख दे बा गम में डूबा के राइटर सोनू हम बचतात सकरात में बउआ गरा माल लाई देखा के बिया का सकरात में बउआ गरा माल लाई देखा के बिया का छत के ऊपर सकरातू में बउआ गरा मलाई देखा के बिया खा सकरातू में बउआ गरा मलाई देखा के बिया खा अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी वजा Feel the, the hit you down, I feel the. लागत जार हम बाकी दही चिड़ा छिट छिट खाई चौदह जनवरी के दिन बा सुहाना सयाज दही चूड़ा के दीवाना आज भर ढील द दही चूड़ा वाला फील द दही चूड़ा वाला फील लाइकिया के अपना मालावा से मिल से ल लागत जा रहा मना ही ना नहाई বাকিলাই চিউড়া ছিট ছিট খাই চৌদ জনম হরিকা দিন বা সুহানা পঞ্জা সয়াজ দহি চিউড়া কে দিওয়ানা আজ ভর ঢিল দ দহি চিউড়া वाला ফিল দ লাইখিয়া কে আপনা মালাবা সে মিলিল মালাবা সে আজ ভর ঢিল দ